हेलो दोस्तों टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है मैं हिमांशु कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं जो आरबीआई का सर्कुलर आया था उसको लेके काफ़ी क्वेरी भी आ रही है लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोन लेके बैठे हैं मेरे जैसे लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं मेरे जैसे लोग जो किसी भी तरह का टर्म लोन मैं टर्म लोन को डिफ़ाइन कर दूँ ऐसा कोई भी लोन जो पीरियोडिक देना होता है यानी मंथली बेसिस पे देना होता है इवन क्रेडिट कार्ड पे भी होल्ड कर दिया गया है कि अगर आप पे नहीं करते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझने की ज़रूरत है कि क्या हमें ये ऑप्शन अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अगर अवेल इस इसका बेनिफिट लेते हैं तो क्या नुकसान है बेनिफिट होते हुए इसका नुकसान भी है जैसे मैं तो अवेल कर रहा हूँ मेरे पास ऑप्शन नहीं है लेकिन मुझे पता है कि मैं इसके लिए क्या नुकसान ले रहा हूँ तो ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में और मैं इसमें एक एग्जाम्पल भी लूँगा जो मनी कंट्रोल ने कोट किया है मैं उसके आ, कहते हैं कि जो उसका एक स्क्रीनशॉट है वो भी आपको दिख रहा होगा तो हम बात करते हैं कि लगभग आपने 50 लाख का एक लोन ले रखा है होम लोन जो कि 8 परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट हो मैं पहले बात करता हूँ कि इम्पैक्ट क्या होगा अगर टेन्योर की बात करें 20 साल तो 240 महीने हो गए और ई एम आई अप्रॉक्सीमेटली आएगी इकतालीस हज़ार आठ सौ बाईस रुपये की अब प्रॉब्लम क्या है देखिए इसमें तीन सिनारी हो सकता है एक हो सकता है कि अभी आपने लेट्स जूम तीन ईएमआई e पे किए हों एक हो सकता है कि आपने 120 ईएमआई पे किए हों एक हो सकता है दो सौ चौंतीस ई e पे किए हों मैं ये डेटा मनी कंट्रोल से उठा रहा हूँ आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते केवल ये ये एक एग्जाम्पल मैं वहाँ से उठा रहा हूँ अब पहले बात करते हैं कि ये अवेल किसको करना चाहिए देखिए मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ कि क्या नुकसान हो रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कुशन है यानी कि लेट्स जूम कि नेक्स्ट 90 डेज़ किसी रीजन से अगर आप अपने ईएमआई e अकाउंट में पैसा नहीं डालते हैं तो क्या आप ये ईएमआई e कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं इस लॉकडाउन के बाद भी आपके जो ई e पे करने की कैपेसिटी है वो स्टिल अलाइव है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ई e पे करना चाहिए आपको एकदम ई e नहीं रोकना चाहिए अदरवाइज़ ये आपके लिए नुकसान का सौदा सौदा है दूसरा क्रेडिट कार्ड अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाले हैं और यूज़ कर रहे हैं और आपकी कोई ओवर आउटस्टैंडिंग है आप उसको पे करें क्यों पे करें होम लोन और इसमें तो लोन की इंटरेस्ट चलिए आठ परसेंट से दस परसेंट के बीच में कहीं हो सकता है क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट होता है दो से तीन परसेंट होता है महीने का यानी अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं की है तो आपको मैंडेटरी है पे करना क्यों नहीं तो दो से तीन परसेंट का ब्याज आपको देना पड़ेगा यानी आप देख लें कितना बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा या कितने बड़ा पेन मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है तो क्रेडिट कार्ड तो जरूर पे करें क्रेडिट कार्ड को होल्ड ना करें वो बहुत नुकसानदेह है ठीक है तो पहली चीज़ क्रेडिट कार्ड में क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी आप पे करके निकलिए बाहर जाइए अदरवाइज उस पर जो इंटरेस्ट पड़ेगा दो से तीन परसेंट का करेगा बहुत बड़ा क्योंकि आपका ईएमआई e या जो पेमेंट है उसको होल्ड किया गया इंटरेस्ट को होल्ड नहीं किया गया ये भ्रम में ना रहे कि इंटरेस्ट होल्ड किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब बात करते हैं लोनी क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको जितनी जल्दी हो सकता है पे करके बाहर जाए उसको होल्ड ना करें अब बात करते ई एम आई में मैं बात कर रहा हूँ टर्म लोन अगर आपके चल रहे हैं और आपका तीन और 120 और दो सौ ऑलरेडी पेड e हो चुका है अब बात करते हैं रिमेनिंग क्या होगा सिनारी वन में दो रिमेनिंग होंगे सिनारी टू में 120 और सिनारी थ्री में सिक्स महीने की ई e पेंडिंग है अब क्या हुआ कि अगर आपने इसका बेनिफिट लिया 16 ईएमआई फर्स्ट सिनारियो में यानी कि अगर आपकी आउटस्टैंडिंग जितनी बाकी है आपका इंटरेस्ट उतना चार्ज होगा होगा क्या अब देखिए आपने तीन महीने लेट्स जूम मैं, मैं एक करोड़ पे बात करता हूँ कि मैं एक करोड़ का लोन लिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली महीने का मैं एक लाख रुपये ईएमआई e दे रहा हूँ अब मैंने तीन महीने ईएमआई e नहीं दी जब तीन महीने मैंने ईएमआई e नहीं दी वो तीन लाख रुपए मेरे कैपेक्स में ऑन हो गया पूरा जो कैपिटल था उसमें ऐड हो गया और उस उसने रिमेनिंग ईयर्स में हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने केवल ये एक आपको बेनिफिट दी है कि आप केवल केवल ई e ना पे करें इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा तो अब सिनारियों में समझते हैं अब क्या है कि आपने ऑप्शन अगर अवेल किया तो लगभग 16 ई e आपकी बढ़ जाएगी अगर इन सिनारियो दो में है जिसमें कि 120 आपने पे कर रखा है बाकी बाकी है लगभग सात ईएमआई e बढ़ जाएगी अगर सिनारियो तीन में चार ईएमआई e बढ़ जाएगी जो टोटल इंटरेस्ट आउटगो होगा जो कि पहले 50 लाख सैंतीस हज़ार के आसपास था अब वो 55 लाख के आसपास हो जाएगा सेकेंड केस में इक्यावन लाख के आसपास इक्यावन क्या बावन लाख के आसपास हो जाएगा और थर्ड केस में पचास लाख बयालीस हज़ार हो जाएगा यानी जो एडिशनल आपका इंटरेस्ट जा रहा है पहले केस में पाँच लाख रुपए जा रहा है क्योंकि आपका पूरा का पूरा ईएमआई e बाकी था अभी लगभग आपने तीन ही ईएमआई e दिए थे बाकी सब बाकी है यानी ये डिपेंड करता है कि आपका ई e क्या हुआ अब पहले जो पहले केस में जो ईएमआई e था इकतालीस का वो ई e बढ़ के बयालीस का हो जाएगा क्यों क्योंकि आपका इंटरेस्ट एकमुलेट हो गया नंबर ऑफ ईयर्स उतने ही रह गए वो कंपाइल करके टोटल करके जब डिवाइड किया गया तो आपका ईएमआई e बढ़ गया सेकेंड केस में भी तैंतालीस का हो गया क्यों क्योंकि नंबर्स कम थे इंटरेस्ट बढ़े आपके जो नंबर्स ऑफ ईयर कम होने की वजह से जो पेइंग लेवल था वो ज़्यादा बढ़ गया इसमें इसलिए कम बढ़ा क्योंकि दो इंस्टॉलमेंट देने थे अब आपको 120 इंस्टॉलमेंट देने थे और जो इंटरेस्ट बढ़ा उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट हो गया थर्ड केस में भी आपका ई e बढ़ रहा है और अलग अब अब देखिए बात समझने की ज़रूरत ये है कि जो आपका ई e था वो अब क्यों बढ़ा क्योंकि आपने इसका बेनिफिट ले लिया अगर आपने बेनिफिट ले लिया तो ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना ये जो जो रोक लगाई गई है वो केवल ये रोक लगाई गई है कि इस पीरियड में आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो लेकिन ये उनके लिए नहीं है जिनके पास अगर पेइंग कैपेसिटी है आप इसका बेनिफिट ना लें अदरवाइज़ ये बहुत नुकसानदेह है कहीं से प्रॉफिट नहीं है बॉस मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कहीं से प्रॉफिट नहीं है आप एक पॉकेट में पैसा बचा के रख रहे हैं लेकिन दूसरे पॉकेट में उससे बड़ा छेद हुए जा रहा है और उससे पैसा बाहर जा रहा है लेकिन ये ठीक है कि आपको एक टाइम पीरियड दिया जा रहा है ये उनके लिए अच्छा है जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है च्वाइस नहीं है मेरे पास च्वाइस नहीं है कि मैं मैं बिज़नेस करता हूँ मेरा फॉर्म चलता है मैं अगर मैं इसका बेनिफिट नहीं लेता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे सर्वाइवल में कितना टाइम लगेगा तो मुझे ये मजबूरी है मेरे साथ कंपल्सन है कि मैं इस ऑप्शन को अवेल करूं और मैं अपने जो पूरा ई e का एक, अगर मैंने तीन महीने बचाया अगर मेरे पास दो महीने का कॉर्पस था तो छः महीने के मेरे पास अब मतलब आप पाँच महीने की मेरी पेइंग कैपेसिटी मेरे पास आ गई तो लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे चार से पाँच महीने मिलेगा अपने प्रॉब्लम से फाइट करने का तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और आप इसको कैसे देखते हैं लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है केवल क्रेडिट कार्ड वालों से कि आप होल्ड ना करें आपको बहुत बड़ी नुकसान होगी आप तो इमीडिएट पे कर दें अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी है तो पहले क्रेडिट कार्ड उसके बाद ई e क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे जो बर्डन है वो बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है और बहुत पेनफुल है कि महीने का इस सिचुएशन में आप दो से तीन परसेंट दे रहे हैं लेकिन वहाँ पे भी है कि अगर आपके पास चॉइस नहीं तो कुछ कर नहीं सकते फिर तो आपको ऑप्शन अवेल करना ही पड़ेगा लेकिन हमारा मकसद ये था ये बताना कि आप ये समझें कि कौन सा ऑप्शन बेनिफिट बेनिफिशियल है आपके पॉकेट के लिए आपको दिख रहा है कि तीन महीने की होल्डिंग है लेकिन टेक्निकली वो होल्डिंग आपकी पूरी ई को बढ़ा दे रहा है और जब ई बढ़ रहा है तो वो नंबर तो दो ही थे लेट बीस साल की मेरी अगर ई है तो उसमें ऐड हो जाएगा अब डिवाइडेड जब करेंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट मेरा ई बढ़ जाएगा तो कहने का मतलब आप अगर फाइनेंशियली साउंड है तो प्लीज़ ऑप्शन अवेल ना करें अगर फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो इसको अवेल करें खैर अगर इसके बाद भी आपको कोई लगता है कि कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन रह गया आप ड्रॉप बॉक्स में आके कमेंट करें हम बताएंगे इवन आपका ई e बढ़ने वाला है नहीं बढ़ने वाला उस पर भी हम कमेंट कर सकते हैं तो अभी के लिए इतना और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने सर्कल में लोगों को ज़रूर भेजें बताएँ दिखाएँ कि देखिए ये कितना बेनिफिशियल और कितना नुकसानदेह है ऐसा ना हो कि आपको ई e बचाने के चक्कर में आप पे बहुत बड़ी बर्डन आ जाए खैर हम सारे सोशल मीडिया पे हैं आप कहीं पे भी हमारा वीडियो देख सकते हैं हम ऐप स्टोर पे हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं हम ओ टी पे भी अवेलेबल है वहाँ पे भी आप हमारे वीडियो देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बेल बटन दबाना ना भूलें हमारे वेबसाइट पे भी जाएं और ऐसे बहुत से वीडियो देखें अपने घर में रहें घर में रहें और सेफ रहें थैंक यू